ලස්සන සද්‍යයක් දාලා මෙන්න ඕල් රයිට් නන් ස්ටොප් එකට අපි යනවා ජය වේවා ජීවිතේ සුබ වේවා සුබවාදී වේවා කියමින් ඕල් රයිට් අපි ගයනවා මෙසේ හොලින් එයා කඩලා ටීවී රේඩියෝ දාලා අම්බ කරපු සල්ලි බාලා ඔගේ අපේ විතේ සතේ නැතුව ඉල්ල ගන්න කෙනෙක් නැතුව හිතේ අමාරුවෙන් හිටිය මම මම එන්නේ ඩුබයි රටේ ඉඳලා සල්ලි හොඳට හම්බ කරලා අම්බ කරපු සල්ලි බාලා ඒවන්ද දීමට කැමැත්ත දුන්නෑ අම්මා තාත්තලා මුහුණ බැලුවේ නෑ ඒවන්ද දීමට කැමැත්ත දුන්නෑ අම්මා තාත්තලා මුහුණ බැලුවේ නෑ දැන්නම් හොයනවා දුකස බහනවා මොකද්ද වෙනසක් සිදු වෙලා තියෙනවා එන්නේ ඩුබයි රටේ ඉඳලා සල්ලි හොඳට හම්බ කරලා හම්බ කරපු සල්ලි මාන මොලේ ගියා කර දෙනවා ඈ ඔලියට දෙන්නේ 15ක්. හරි. මල් පැදුවේ මල් දොටි බෙදුනා. පැණි පැදුවේ පැණිද විසිරුණා. මල් පැදුවේ මල් දොටි බෙදුනා. පැණි පැදුවේ පැණිද විසිරුණා. රස පැදුවේ රසද වැටුණා. නොලද එකම දේ පමණකි ඔබගේ ආදරේ මම නොලද එකම දේ පමණකි ඔබගේ ආදරේ මුතු සෙවෙමි මුතුද හමු වුණා මිනිසෙවෙමි මිනිද සතු වුණා රන් සෙවෙමි රාත හිමි වුණා නොලද එකම දේ පමණකි ඔබගේ ආදරේ මම නොලද එකම දේ පමණ ලෝකා ඔබගේ ආදරේ ආදේ කොයි ආදරේද ලෝකාගේ ආදරේ කන්දේ හිමානේ සිසිලසුවේ මගේ හිතයි කතයි වෙලා සිනාසදේ කැලුම් කරා සවැන්තරා සුගඳේ හිමානේ සිසිලසුවේ මගේ හිතයි කතයි වෙලා සිනාසදේ කැලුම් කරා ඔබයි බලන්නේ ඔබයි බලන්නේ ඔබයි බලන්නේ මාලේ ඔබයි බලන්නේ ලෝකෙදි මම සුළඟා පීලා ඕබනල බොමෙ පවන් සලාලා ඕකුණකට වෙලා මම මල් කැබුලා පීලා සූද එමි සුළගේ දාස මල සොයා ප්‍රියමා එමි රොන්නාලා මම සමනලේ කුවාගේ සරසිලා සෝතු සමනලා එන කල මරද පියබලා පිළිගන්නම් පෙටි විදහාවා නෙළු මලේ පෙදි කඩලා ඔබුව සදාලා ඔවලා කුලේ රුවල් තනවලා ලාලනි